क्रिकेट और बॉलीवुड के करीबी रिश्ते को तो आप सभी जानते होंगे बॉलीवुड की बहुत सी अभिनेत्रियों ने क्रिकेटरों से शादी की है ऐसे ही ताजा मामला सामने आया है जसप्रीत बुमराह और अनुपमा परमेश्वरन का सूत्रों के मुताबिक दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ये बात जब अनुपमा तक पहुंची तो उन्होंने ये सारी बातों का खंडन किया है अनुपमा का कहना है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं अक्सर अपनी अफेयर की बातों को लेकर बुमराह चर्चा में रहते हैं कुछ दिनों पहले ही उनका नाम साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस राशि खन्ना से भी जुड़ा जुड़ा था हालांकि राशि विधि ने इन सारी खबरों का खंडन किया था और अब एक बार फिर बुमराह का नाम अनुपमा के साथ जोड़ा जा रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ट्विटर पर फॉलो किया और एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट भी कर रहे थे अनुपमा के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो आने वाले दिनों में वो आपको तेलुगु फिल्म रक्षा सुधु में नजर आने वाली है और रही बुमराह और अनुपमा के प्यार की खबर तो अनुपमा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है